Nak. ha. Ayah tengah meniaga ni. Yang main-main kat sini lah. Takut kuih basi nanti. Salah. <laughs> Nak. Hormatlah Haji ni. Ya? Minta maaf Haji je. Ha, ya? ah, ah. Nak apa? Haji, maaf Haji. Apa? Tak. Uh, ya. Ada satu pun jadi. Seratus. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. <laughs> Yang ditarik-tarik rambut tu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang Dikir. bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan sehat, cuy ya. Dan salam sejahtera buat korang semuanya, cuy. Oke, sudah cukup lama banget kita nggak mereaksi atau melihat lawakan-lawakan dari sepatu reunian cuy ya. Apalagi membicarakan tentang Jeb sepatu cuy ya, salah satu komedian favorit saya juga cuy. Saya selalu memfavoritkan Jeb sebab ya Orang tahu sendiri lawakan Jeff itu seperti apa cuy ya. Dia selalu mengeluarkan lawakan-lawakan yang spontan dari segi bercakap gitu cuy ya. Kalau orang yang sensitif dengan uh, bercakap yang berlebih mungkin kurang tak cocok gitu ya dengan lawakan-lawakan Jeff. Sebab lawakan Jeb itu memang menurut saya ya menurut saya dapat banget dengan humor yang ada di Indonesia gitu cuy ya. Kan selera orang itu berbeda-beda cuy. Pasti banyak juga dari korang yang gak menyukai lawakan-lawakan Jeb tapi kan pendapat orang itu berbeda-beda cuy. Dan saya salah satu yang sangat suka dengan lawakan Jeb ya. Spontanitasnya itu yang saya suka dari Jeb gitu cuy ya. Oke, okay, uh, eh, ini kan copyright gitu ya. Jadi saya ingin memanfaatkan merupakan video shot ya. Jadi di sini kesannya kita akan melihat uh, sepatu reunian itu uh, dari segi durasi yang pendek tapi uh, banyak gitu ya. Intinya kita mengambil video dari video shot cuy ya. Video shot jadi ini bisa dikategorikan adalah kompilasi. Kompilasi lawak-lawak sepatu reunian cuy. Jujur aja karena saya kangen banget cuy. Sumpah sudah lama banget ya kita nggak melihat lawakan-lawakan sepatu reunian cuy ya. Apalagi posisinya lawakan itu cuman dipublikasikan di Malaysia. Saya ini orang Indonesia jadi nggak bisa melihat di TV. Nggak bisa melihat di apa nah acara-acara tertentu gitu ya cuy ya. Jadi kita memanfaatkan video shot ini cuy Karena banyak yang pastinya upload di video-video shot Apalagi durasinya pendek Ya walaupun banyak yang sudah saya tengok tapi tak masalah cuy ya Kita pilih-pilih aja di sini cuy Yang mana yang membuat kita itu bisa bernostalgia Atau membuat kita itu Intinya yang bisa membuat kita itu tersenyum tertawa gitu cuy ya karena saya di sini ingin menghibur diri saya sendiri juga gitu cuy ya. Jadi kita istirahat dulu untuk mereaksi berbau ceramah gitu cuy ya. Jadi saya ingin menghibur diri saya sendiri dulu cuy. Okay, langsung aja video yang pertama cuy ya. 3 2 1. Pakcik tak nak cucu ke? Tanah apa? Cucu. Cucu. Nah, ini video ini pernah saya tengok cuy ya. Uh, ceritanya macam mana saya sudah paham cuy. Cucu apa? Oh, cucu. <laughs> Pakcik bukan tanah. Kalau cucu pakcik ikut rupa-rupa kamu okey juga. <laughs> Ini kalau dah rupa dia keluar, pakcik terpaksa atur di kalam raib balik. <laughs> Pakcik tak nak cucu ke? Tak nak apa? Cucu. Cucu. Oh, ya. Yes. <laughs> gua, gua ngerti yang dimaksud gitu ya. Cucu, cucu. Uh, korang bisa cari tahu sendiri lah. Yang pastinya saya sudah paham gitu. Yang dimaksud cucu gitu ya. Video yang kedua cuy. Ini random ya cuy ya. Random. Saya ambil langsung dari shot yang sudah di, disiapkan gitu cuy. Ya. Ah, ini juga saya sudah pernah lihat, cuy. tolong. Dia takut bini. Tolong saya juga. Tolong saya. Saya tolong selamatkan saya, Encik. Saya yang tak sama balik rumah ni. Kan? Saya yang terselamat di rumah ini, kan. salah sama menolong. Tolong saya. Saya tolong selamatkan saya je. Saya yang tak sama balik rumah kan. Saya yang tak selamat sampai di rumah. Okay, next. Cikgu. Ya, apa ini pick up line non-stop? Ya, ini nih keren-keren. Pick up line ini, Cik. Buka petani. Saya. Ya, ambil lah, Cikgu. Ha? Cikgu memang tak ada masuk apa-apa oh. petani. Apa namanya Ratu Gelai? Salah satu Ratu Gelai juga di Malaysia, Cik. Dengan ha. Ah. tapi cikgu dah menang di hati saya. Yeah. Asyik. Cikgu. Ambil ni cikgu. Ni apa pula? Ini sempua. lah kalau boleh cikgu kira betapa banyaknya sayang saya. Yeah. Ush. Bertubi-tubi je. Cikgu. Ambillah file ni cikgu. Ambillah file ni. Sebab dalam file ni cikgu baru tahu rahsia betapa sayangnya saya pada cikgu. Ish, tiga. Satu lagi ya, empat. Ambil lah ni cikgu. Ha, ha, ha. Ambil lah cikgu ni. Ha, telefon. Ambil. Cikgu. Ha, ambil. Ha. Ya, ya, Kalau ya, orang rumah saya, kau cakap saya tak ada. <laughs> cikgu. Beda. Juga petani saya. Kirain masih pick up plan, ternyata bukan gitu ya. Aduh, sumpah. Kangen banget gue, Ci. Lawakan-lawakan, Jeb, ya. Oke, okay, next. Waalaikumsalam. Aduh, masalah tu lah. Is, jadi siapa dia? Eh, kau nyanyi ya? Eh, tadi kau nyanyi ya? Jadi bencong. Eh? tak sangka kau boleh nyanyi. eh, duduklah. jadi siapa? Tak ada lagi Yelah. dengan bridal. Tak, masih rehearsal lah. <laughs> oh, tak ada masalah. Okey, aku tak ada lah nak buang-buang orang ni. Ah ni dah dah pulang dah pun Yang ni? Dah, bos. Ah ni hari tu ada orang tempah untuk tahun baru Cina. <laughs> Salah. <laughs> ya, nampaknya. Katanya teringin nak makan songkit. Dia buat ah. tarian aja. Tak tahu lah. Indi, perasaan macam Indi ya. Aduh, masalah. Enggak, di sini Cip meniru siapa gitu, cik <laughs> Kok kayak jadi apa namanya kayak pondan gitu cuy. <laughs> Oke okay, next. Uh, kenapa nih? Kenapa nih? Apa nih? Bo, uh, oh nih, nih kalau ini saya sudah pernah tengok juga ya, tapi saya lupa lagi gitu sih ya, lawakannya seperti apa gitu sih. Cuci motor, hah? Udah cuci motor? Dilihat dia kan, cuci motor. <laughs> oh. Ha. Abang apa dah jadi ni? Abang apa abang buat? Ha. Mana abang tahu? Bukan. <laughs> Abang faham dia. Dia dia dia. Ya ya ya. Gua baru ingat di sini apa spontanitas dari apa Pak itu, bikin ngakak gitu cuy ulang ulang takkan tak dengar tadi cakap nanti kita potong <laughs> Kau yang sokong. Ah. Banyak pejabat yang berlaku di sini. Ya. <laughs> Kau beli aku ya? Kau tak ke polis tau, beli. Ini ya, bapa dari Sun Sudiusum ke? Terusnya, lepas ini. Saya bawa dia ke ke balai. <laughs> Ya. Kita balai. Ya, sudah tamat cerita ini. Maafkan abang mawah. Mawah teruslah menjadi mawah. Biar abang jadi tanah. Kurang-kurangnya ha. mawar pernah tumbuh kat abang. <laughs> Ya, ya, di sini, sini. Kenapa ni? Kenapa ni? Apa ni? Bok ah, ni. Kenapa ni? Nasib baik. Ini motor. Ni. Ha? Budak nak cuci motor. Relax je kan, cuci motor. <laughs> oh. Abang apa dah jadi ni? Abang apa abang buat? Ha. Mana abang tahu? Buka kau. Abang pak dia. Dia, dia, dia, mungkin mungkin menurut korang itu enggak kelakar sih tapi bagi saya itu kelakar banget dia dia siapa bisa mengeluarkan lawakan seperti itu yang original banget ya menurut saya sih cuy ya <laughs> sumpah payah payah kangen banget sumpah oke okay, next video selanjutnya Hey, you know that guy that I mentioned you before? Which guy? This yeah, guy. amazing too. Yeah. Uh, sorry, sorry, sorry. I beg your pardon. <laughs> sorry, sorry, beg it's, pardon. Okay, it's okay, it's okay. It's just, okay. Uh, just. Uh... Hey, what, hey, once upon a time, ah. Uh... No, no, no. Once upon a time tu buku cerita. Oh. <laughs> Hey, <laughs> you know that guy that I mentioned? Oh. Jeff nggak terlalu Uh, iya, uh, pasif bahasa Inggris ke? Atau gimana sih? Itu kalau uh, apa uh, Rahim kayaknya sih jago banget sih bahasa Inggris sih. Tapi di sini kayak ngasal gitu ya. Uh, Cuba kita ulang lagi ya. Thank you before. Which guy? This yeah, guy. amazing tu. Yeah. Uh, sorry, sorry, sorry. I beg your pardon. <laughs> sorry, sorry, beg your it's, okay, it's okay, it's just, okay. Just, uh, just. Uh... Hey, what, what's upon a time, ah? Uh? No, no, no. What about that time, tu <laughs> Hey, you ah. know that guy that I mentioned you before? Which guy? This yeah, guy. amazing too. Yeah. Uh, sorry, sorry, sorry. I beg your pardon. <laughs> sorry, sorry, beg it's, okay, it's okay, it's okay. It's just, okay. Uh, just. Uh... Hey, what, hey, what's upon a time, ah? Uh? No, no, no. Padahal. Padahal kalau denger tuh kayak pasif gitu ya ternyata <laughs> salah ya maksudnya salah salah tempat gitu <laughs> malu sendiri oke okay, next video selanjutnya lagi cuy Jep. anak Farid mak Farid <laughs> salah salah Jep Jep Allah mak mak mak aku apa kau di belakang mandi dah meninggal Jep tu apa pula Maksudnya? Aduh apa? Aduh apa? Satu semangat nama tu sengap mak. Pada maafkan mak. Tak apa mak. Maafkan mak. Biar dah meninggal je. Kita bukan jodoh yang terbaik. Yang boleh jaga mak. Ya? Cepat sangat umur Jeb tu ya. Oh, nama. Oh, ya. Yeah. Yelah, Mak. Tapi itulah, Mak. Belum cukup amalnya, Mak. Jeb. Eh. Oh, dia sebut Jeb, ya. Oh, ya, salah. <laughs> Langsung dia balik gitu ya. Mak, Mak teringat arwah. Ya, teringat. Abahnya yang namanya Jim. Arwah apa? Arwah apa? Tu semangat apa tu maafkan mak. Maafkan mak. Biar apa ni? Sekarang bukan jodoh yang terbaik yang boleh jaga mak. Ya? Cepat sangat umur Jep tu ya. Ada arwah abah kau bukan orang lain. Yelah mak. Tapi itulah mak. Belum cukup amalnya mak. Oh sebab sebutan awal ya Jep salah sebut di sini cuy. <laughs> <laughs> okay, next video selanjutnya. Jangan kau pun tahu ayam bukan makan sangat benda manis-manis. Ayah kalau bi biasa yang ayah makan durian campur mayonis. <laughs> durian. Kismis cecah gula. Lagi? Mana manis? Ya, ayah, ayah bayangkan eh. Kalau kata so, potong kaki macam mana? Ha, <laughs> ayah potong balik kaki doktor tu. Suka-suka nak potong kaki orang. Ha? Ni, dia kena makan hari ni. Okey ni, satu. Alah, tak payahlah dua. kau percaya doktor tu. Mana ubatnya? <laughs> Salah. Oh ni ni. Tepat ini memang kena pegang, makan. Boleh makan eh? Eh, senjata orang mukmin tu doa. Ah, baik kita berdoa je. Yes. Jangan, kau pun tahu ayam bukan makan sangat benda mana-mana. Sumpah ya, gimana ya kondisi sekarang ya sepatu reunion cuy ya. Gak pernah mendengarkan kabar-kabar itu lagi cuy ya. Selama ini itu. apakah benar-benar memang sudah nggak mau bergabung lagi atau gimana aduh intinya saya kangen banget sih cuy dengan lawakan mereka berdua gitu ya chemistry mereka itu dapat banget sih oke okay, next video selanjutnya apalah cium-cium dai, sedot-sedot telinga <laughs> suara aduh ya apa oh habis suaranya Rahim di sini cuy salam Doktor? Ya. Macam mana doktor? Tapan dah habis doktor. <laughs> Hampir jatuh. Doktor? Ini kursinya yang salah ke? Doktor? Ya. Tapan dah balik? Ini semua salah Dr. Saiful. Apa? Apa ni? Dia takut-takutkan tapan sampai tapan lari tau. Ha? Eh, tapan lari? Kau cakap apa? Ya. Yeah. Tapan lari sebab doktor. Yes. Oh ini ada tapan. itu. Eh. Gimana ceritanya Rahim hampir jatuh tadi? Enggak bisa di ini ya? Apa ni? Eh kau cakap apa ni? Betul ke eh, doktor? Eh, kau tu kerja dengan aku. Yang kau buatkan aku ni kenapa? Apalah. Cio -cio Kita ulang dulu je. Sedut-sedut telinga. Ini kursi sama, sama seperti ini kau bisa? Aduh, ya Assalamualaikum. apa? Assalamualaikum. Salam. Doktor. Ya. Macam mana doktor? Tak dah hati tu doktor. Beneran cuy. <laughs> jatuh. Doktor. Kursinya tak gitu ya. Tak pandah doktor. Doktor. Tak pandah balik. Ush, hampir jatuh. Ini acara live kayaknya cuy ya sepatu ringan live ini cuy yang yang tur ini. Okey video selanjutnya. Dalam dunia ni Nadia you yang cantik. Sari Yanti tak cantik? Ha? Sari Yanti. Eh cantik. Sari <laughs> Dia jadi tapan ke? Tapan, tapan. Oh iya tapan. Eh, tapan dah tak gila. tapan. Jangan nak personal eh. Nadia tu dah kahwin lain yang depan mata tak nak. Nadia, eh Nadia, Zila. Selama ni awak baik-baik, awak cuba ambil hati saya, awak ingat saya akan jatuh hati begitu je. Asik. Eh, kalau pick up lain tak kuat tak dapat tau. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ada lagi? Ada lagi ke? Ada lagi ke? Ya? Ada lagi ke? Eh, tak apa. Ha. Apa beza awak dengan Boyan ni? Uh. Apa bezanya? Apa beza dia? buah ini berhayun-hayun. Eh. Buah. Ha. Anak. Dalam dunia ni Nadia ayu yang cantik. Sari Yanti tak cantik? Ha? Sari Yanti. Eh cantik. <laughs> Kena mental. <laughs> Kelemahan je itu ya. Eh, Kena mental. Kapan dah tak gila? Kapan? Jangan nak personal eh. tapi Ternyata kelemahan dari tapan ya. Oh iya iya. Ini kayaknya bagus nih buat baju ya. Baju apa? Baju seperti ini tuh tapan kena mental gitu ya kalau sebut Sarianti gitu ya. <laughs> Oke, okay, next video selanjutnya. Eh, Pak Ngam. Eh, Johan. Pak Pak Ngam apa kat sini? <laughs> Macam biasalah Johan, jumpa aku punya followers. Followers Kan doktor tu selalu memantau aku Eh kalau memantau bukan followers Follow up <laughs> Itu follow up Oh lama Susah nak agak kan Baik baik betul <laughs> Eh Pak Ngah Eh Johan Pak, Pak Ngah buat apa kat sini <laughs> Macam biasalah Johan Jumpa aku punya followers Followers Kan doktor tu selalu memantau aku Eh kalau memantau bukan followers, follow up. Itu follow up. Oh lama susah nak agak eh. Baik baik betul. Itulah ya. Kenapa saya suka Pak Ayah juga? Sebab itu ya. Dia tu kayak apa ya. Memang hal itu kayak disengaja dibuat ya. Tapi buat kita itu kayak lama berpikir gitu ya follow up. Saya bertanya, eh, apa nak followers tuh? Apa dia jadi selegram ke tiktokers ke apa? Kok bisa? <laughs> Ternyata. <laughs> Aduh. Aduh, payah. Aduh, <laughs> kangen banget gue. Oke, okay, next video selanjutnya cuy. Ora eh kan, patutlah meniaga tak apa laku tu. Nak, ha, ayah tengah meniaga ni. Yang main-main kat sinilah takut kuih basi nanti. Alhamdulillah. Nak, hormatlah Haji ni. Ya? Minta maaf Haji je. Maaf ah, ah. Haji, maaf Haji. Apa, tak. Uh, ya. Ada satu pun jadi, seratus. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. <laughs> Yang ditarik-tarik rambut tu. Oh. Janganlah beli bukan-bukan je nak ya. Ayah tak penat berniaga ni. Tak, ni siapa Atan tu kan nak masuk sekolah. Dia sekarang ni sekolah dah tiga shift lah. Dia masuk semua shift. Eh? Ha. Sekolah ada shift? Adalah dia. Ah, jangan masuk campur lah sekolah orang-orang. Lah. Dia, dia jangan lah. layan dia. Dia tengah high ni. Ha. Betul lah borak je kan. Betul lah mereka Aduh, tak apa cocok laku. Cocok berdua. Nah, ha. Mereka Ayah berdua. Ayah tengah ni. Yang main-main kat sini lah. Takut kuih basi nanti. apa sanggup punya gitu ya. Kenapa harus basi gitu ya. Anaknya ada sekitar situ kok bisa kuenya basi gitu ya. <laughs> Tak boleh. Pasal ah, rambut lagi. Haji ni, ya? Minta maaf haji je. Ya? Ah, ah. Maaf haji, maaf haji. Apa tak? Ah, ya. Ada satu pun jadi, satu. Yang ditarik-tarik rambut tu dah lah tak banyak. <laughs> Yang ditarik-tarik rambut tu. Aduh. Ini kalimat yang keluar dari mulut Jeb itu aduh bahaya banget ya. <laughs> Untung aja pelawak ya seandainya enggak gitu ya sakit hati orang lain gitu cuy. Oke, okay, next video selanjutnya. Ladang ah, kambing. Nah, ha. aku nih jadi pening, jadi confused lah. Pasal aku bela kambing. Apa nih jiran aku tu pun ada membela juga. Ha. Yeah. Jadi bila dah kejadian tu bercampur. Bercampur sekali. Semua warna hitam. Aku tak tahu mana satu kambing aku. Oh, tu. Ya. Jiran kau bela apa? Dia bela lembu. Ya Allah confused color tak apa. Lebu dengan kambing pun tak nak bela. Kenapa? Hey. Eh. eh, tak dapat bela, tak dapat beza. Ladang, uh, ah, ladang kambing. Ha. Aku ni jadi pening, jadi confused lah. Pasal aku bela kambing. Uh? Aku ni jiran aku tu pun ada membela juga. Uh? Jadi bila dah kejadian tu bercampur. Bercampur sekali. Semua warna hitam. Aku tak tahu mana satu kambing aku. Oh, susah tu. Ya. Jiran kau bela apa? Dia bela lembu. Ya Allah confuse color tak apa. Lebu dengan kambing pun tak nak bela. Kenapa? Eh, eh tak dapat bela, tak dapat beza. Sekarang kena uh, ah, ladang kambing. Saya baru faham juga ya. Warna, ya enggak jadi masalah warna gitu. Warna hitam semua. Tapi masa sih enggak bisa bedakan kambing dengan apa <laughs> lembu gitu. Aduh. Swipe. Oke. Okay. Emang cocok sih mereka berdua ini cuy. Aduh, sayang banget ya. Aduh. <laughs> Oke. Okay. <coughs> Mungkin uh, sisa dua video lagi cuy ya. Sisa dua shot lagi. Baru kita istirahat cuy. Aduh, ini udah cukup membuat saya terhibur sih cuy. Oke. Okay. Ma! Oh, kayaknya saya pernah lihat ini cuy. Ma. uh, cakap jangan. Uh, betul, betul, betul. Ayo. Uh. Ah. Kau jangan nak tinggikan suara kau depan mak ya. Tangan jangan berapa yeah. jatuh barang kedai ni jangan barang. Mak kau ni kau tahu tak? Kau lebih pandang harta Sukri. Mak kau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur, nyamuk nak hinggap, mak kau cekak leher nyamuk. <laughs> kau cekak. Basuhkan lamping oh, kau. belum pernah lihat ini, Cik. Kau. Abah tengah gini, pum air ke muka. Cekak. <laughs> <laughs> mak! Alamak, macam mana orang berniaga? Masa oh, saya, saya enggak pernah lihat ini, Cik. Tak ah, cakap, jangan. Sukri! Ah, betul, betul, betul. Ayah. Ah. Kau jangan nak tinggikan suara kau depan mak, ya? Ia belum ini, Cik. Jatuh barang ke kedai ni, jangan barang. Mak kau ni, kau tahu tak? Kau lebih banyak harta, Sukri. Mak kau yang lahirkan kau. Dulu kau tidur, nyamuk nak hinggap, mak kau cekak leher nyamuk tu. Ada-ada aja, ya. Kalimat yang keluar, ya. Spontan. Sibukkan kau. Abah tengah gini, pum air ke muka. <laughs> okey, okey, okey. Next. Tak sampai tu awak eh. Awak suka nombor berapa? Saya Israhim lagi. Peguam ballot nombor satu di Malaysia. Hmm. Awak tak sesuai nombor satu. Awak elok nombor tiga. Nombor tiga? Awak dah cuba kan? Duda pun dah. Bujang pun dah. Apa kata try lelaki orang pula? <laughs> Janganlah personal sangat. Apa sih? Tak tahu apa. Ini, Awak suku nombor berapa? Saya peguam bela nombor satu di Malaysia. Hmm. Awak tak sesuai nombor satu. Awak elok nombor tiga. Apa? Eh, awak elok nombor tiga. Maksudnya? Awak dah cuba kan? Duda pun dah. Bujang pun dah. Apa? Awak dah cuba duda pun dah. Eh, single pun dah apakah kata lelaki orang pula <laughs> apa pun kalau lelaki orang gitu ya janganlah senang sangat mereka bahas masalah pribadi atau gimana sih ini kan sepatu rinian cuy ulang-ulang satu kali lagi lagi awak suka nombor berapa saya peguam bela nombor satu di Malaysia hmm. awak tak sesuai nombor satu awak elok nombor tiga nah, awak elok nombor tiga duh masih cantik aja ya gitu ya pesonanya gitu ya. nomor tiga maksud nomor tiga mungkin ini cuy ya apakah pemilihan partai atau gimana sih kok gue oleng dengan coba kan duda pun dah bujang pun dah apa kata terlaki orang pula <laughs> nah kalau ini saya mengerti gitu cuy eh, kayaknya memang bahas-bahas masalah pribadi gitu ya. Era Fazira masih cantik aja gitu ya, padahal udah berumur gitu ya. dan memang dia paling banyak ya jadi bintang tamu sih menurut saya di sepatu Renian cuy paling banyak gitu Oke ini video yang terakhir cuy ya video yang terakhir tiga dua salam boleh eh, uh, saya... salam ah ini ini saya pernah lihat ini cuy ini kayaknya <laughs> pada orang tua jadi orang tua semua di sini lah kan apanya ah. oh tak boleh Mata tak apa nampak sangat. Ah, salam yeah. je lah. Be ya? Okay, eh? okay. Dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam. <laughs> Eh. tak, masih sempat. Belum start lagi. Masih sempat. Memang sempat tapi saya tu kan. Ha? Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak fikir ke depan. Bila kat rumah tengah makan. Tadi, saya cakap. Ah. Salam boleh? Eh, ah, saya... Tak boleh salam ke? Saya eh, di sini, lucu banget untuk lah di-share kan. Ya. Mata okay, tak, tak berapa nampak sangat. Ah, salam yeah. je lah. <laughs> Di-share. Ya. Okey, ya? Okay. Dah lama-lama rasa macam rugi pula tak salam. <laughs> Lagi untuk eh, lagi. Eh. Tak, masih sempat. Belum start lagi. Masih sempat. Memang sempat tapi sempat. saya tu kan. Saya kena banyak fikir ke depan. Banyak fikir ke depan. Bila Kak Umar tengah makan. Tadi, saya cakap. Ah. Salam boleh? Okey, okey, okey. Oke sih, akhirnya rasa kangen saya terhadap eh, lawangan-lawangan uh, sepatu terbayar di video kali ini cuy ya daripada saya tengok sendiri mending saya akan share gitu ya bagaimana saya kalau melihat lawangan-lawakan dari sepatu reunion gitu cuy ya walaupun ada beberapa video yang memang saya sudah tengok di video uh, kali ini tapi apa ya yang namanya komedi ya sekali lagi yang namanya komedi menurut saya sih nggak ada matinya sih ya walaupun nanti saya Eh, kalau diberi umur panjang saya dah tua dan tengok ini lagi pasti saya bakalan tertawa. Saya akan tertawa lagi gitu cuy. Karena ya saya cakap tadi cuy, yang namanya komedi tuh nggak ada matinya gitu ya. Coba koran tengok kembali ya, lawakan-lawakan yang koran sudah tengok berapa kali gitu ya. Apakah koran masih tertawa atau tidak? Kalau memang koran tak tertawa lagi berarti humor korang dengan humoris saya itu berbeda gitu ya. Cara korang menanggapi lawakan itu seperti apa gitu ya. Kalau saya sih walaupun saya sudah tengok berapa kali ya. Contoh kalau kita mereaksi eh, contoh kita kalau tengok lagi film-film uh, Piramli yang kelakar-kelakar pasti tertawa lagi sih. Saya sudah tengok berapa kali film-film Piramli yang kelakar tetap saya tertawa gitu sih. Apalagi adanya tompel gitu ya. Saya tetap tertawa walaupun saya sudah tahu alur ceritanya bakal seperti ini, dia cakap seperti ini, saya tetap tertawa gitu ya. Ya mungkin karena humor saya itu berbeda dengan kurang juga gitu cuy ya. Intinya rasa kangen saya dengan lawakan-lawakan sepatu terbayar di video kali ini cuy. Oke. Okay? saya terhibur. Saya harap koran juga sedikit terhibur lah cuy ya. Sedikit tertawa dengan lawakan-lawakan lama dari Jeb Sepatu, Suaib Sepatu, Rahim Sepatu, Pak Ya Sepatu gitu cuy ya. Oke dan mungkin itu aja. Mungkin saatnya saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.